Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Saya persembahkan untuk mereka yang telah meninggalkan bumi, bersatu dengan tanah, dan kembali ke langit. Dan bulan yang membisu di atas langit menjadi prasasti berbentuk bulan, berisi kesastraan dengan berbagai cerita yang terjadi di bumi. Di masa depan, ketika manusia membuka kembali prasasti catatan hari tersebut yang tersimpan dalam bahasa kiasan,